今天啊，胖叔跟各位球迷呢，咱们一起来聊一个刚刚收到的重大的好消息啊，首金，奥运首金被咱们中国拿下了。那么东京奥运会的奥运首金，那么十米气步枪的。 女子组的决赛在今天上午刚刚的打完，那么咱们中国的零零后天才少女、十米气步枪的绝对天才零零后小将杨倩，也是在最后一枪打出了九点八环的一个非常惊艳的成绩，来实现了一个惊天逆转，帮助咱们中国奥运代表团拿下了东京奥运首金，这也是本届东京奥运会所产生的第一枚金牌被我们中国人拿到了。 可以说，杨倩在这一刻，她征服了东京，征服了世界，她成为了我们中国奥运代表团的绝对骄傲。我们必须要为杨倩竖起大拇指。 那么可以说呢，在昨天胖周的视频中就给大家分析过这件事儿，对吧？杨倩、王璐瑶两名小将将会在今天向着十米气步枪的这块金牌来发起冲击。但是呢，在今天上午的预赛中，我们知道王璐瑶整体的表现不是很好，最终呢无缘决赛。但是呢，零零后小将杨倩，她是更加被人期待的那个点。那么所以说，她顶住了压力，没有辜负大家的期望。那么作为我们中国女子十米气步枪射击队。 重点培养的一位天才小将，这一次他顶住了压力。那么没有复制他此前在2019年的射击世界杯上当时一个惨痛的经历。当时呢也是由于他太年轻，是吧？在射击世界杯上整体的成绩不佳。那么如今来到了这一次的奥运会，再一次来到这种世界大赛，他顶住了压力。今年只有21岁的杨倩，她成为了整个中国奥运代表团的骄傲，成为了整个中国人的骄傲。那么他关键时刻，我们看到面对俄罗斯选手的一个博弈，其实关键时刻。 打的考验的并不是你单纯的是你的能力问题，更是你关键时刻的心理状态的问题。我们看到杨倩虽然说年轻，但实际上她的心智非常的成熟。那么。 从第一枪打完之后排到第五，到第二枪上升到第四，在逐渐的跟着几个重点的竞争对手的这种博弈之中，我们看到了杨倩她的心理的波动其实并不是很大，这就彰显了她关键时刻成熟的一面。那么在最后一枪上演了一个惊天逆转，完成了一个翻盘好戏，这确实是非常提振士气的一面对不对？那么或许当所有人都不看好杨倩能够在今天夺冠的时候，大家都认为今天我们中国运代表团的首金要放到下午的举重项目上的时候，或许。 杨倩在这一刻，他向世界证明了自己的优秀，他向世界喊出了属于我们中国奥运代表团的精气神儿，对不对？喊出了我们属于中国奥运代表团的最强音。那么，这就是我们中国体育的体育精神，这就是我们中国体育人的精气神儿啊，对不对？那么，这是我们中国奥运代表团的绝对的骄傲性的人物。那么，可以说，在这名零零后的天才小将身上，我们看到了中国体育未来的希望，看到了中国体育正在高速发展、腾飞崛起的一个时代。那么。 伴随着杨倩，她这一次征服了奥运，征服了世界，也就意味着未来她将会在世界十米气步枪这样一个世界范围之内，将会形成一个统治级的地位。她将会成为我们中国女子十米气步枪射击队的一个绝对的灵魂性、领军性的人物。我们也期待着杨倩能够在未来更多的世界大赛上，为我们中国的代表团获得更多的金牌和冠军。我们也期待着能够借着这样一个好的彩头，我们接下来。 中国奥运代表团的各个项目上的运动员都能够有着一个上佳的表现，为中国奥运代表团拿下更多的金牌，为中国争光添彩。我们也恭喜杨倩，恭喜中国射击队，恭喜中国奥运代表团。我们也共同的期待接下来更多运动员的精彩发挥吧。好了，那么本期的胖周的球啊，咱先聊到这儿。喜欢胖周的别忘点关注，胖周天天陪你聊段球。杨倩九点八环，杨倩赢了，中国队拿到了东京。 不想得奖牌对吧？达到自己的那个希望了吧？要跟杨倩通个电话吗？她会给你来电话吗？不会的，不会的，不会的，去干扰她。我们是不干扰，因为她还有一场比赛呢。